होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो चाहे जितना दम लगा ले पास हो के तू बता दे मास तेरे आने वाले कम पढ़ ले अभी तो रात के तीन बजे हैं लगा ले इतना क्यों फट रहा है तू चल गेम खेलते हैं अरे पापा अभी बेटा ही तो दे अरे वैसे भी एस टी एस सी वाले सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाता है चलो चलते हैं फिर सर अरे मिक तू भाई भाई बता देना यार भाई बता देना यार अबे घर से मर गया चौक गए मुझे यहाँ देख के ये तो सब किस्मत का खेल है तुम कहा मैं कहा ये किस्मत का नहीं अमित ये हमारे देश के सिस्टम का खेल है जिन्हें कभी ठीक से कलम भी चलानी नहीं आई उन्हें देश चलाने को दे दिया जाता है ये मत भूलो रोहित तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो ये मेरी बदनसीबी है जो मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इंटरव्यू में फेल भी कर सकता हूँ हम्म, जो कभी खुद के दम पे पास नहीं हो सका वो मुझे क्या फेल करेगा तुम्हारे क्वेश्चन की लिस्ट से ज़्यादा कई लंबी है मेरे आंसर्स की लिस्ट बस रोहित बस मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी धक्के देके बाहर निकलवा सकता हूँ हम्म, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और ना मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति